al canal de nuevo. Hoy no vamos a dar buenas noticias. Si recordáis, en el tercer episodio, con el envío de las hormigas vino un bichito que no sabíamos qué era. Cuando nos conectamos al foro de marabunta.org, en algún comentario nos dijeron que podía ser un ácaro de la comida, que no era ni bueno ni malo, pero como podéis ver ahora vive enganchado en la cabeza de alguna de nuestras hormigas. Primero la vimos en la cabeza de una de las dos obreras grandes que hay en el hormiguero. la pobre pues parecía bastante agobiada tratando de quitarse el bichito de encima. Dos días más tarde ya no estaba allí, pero había pasado a la cabeza de una de las obreras pequeñas que se dedica a cuidar los huevos y que también estaba bastante agobiada tratando de quitarse el visitante inoportuno encima. Hoy, cuando he mirado el hormiguero por la mañana, he visto que el bichito volvía a estar en la cabeza de una de las dos obreras grandes. Según parece, tiene mucha pinta de ser una ácaro rojo, que son potencialmente mortales para los hormigueros porque viven directamente de las hormigas y las acaban matando. Realmente no se nos ocurre qué podemos hacer. Últimamente las hormigas han salido a explorar más, así que estaremos atentos a si sale la hormiga infectada para poder aislarla y tratar de evitar la plaga. Es lo único que se nos ocurre. En fin, os iremos informando.